Bideo hau grabatzen ari naizen momentun korrika eta faiarantz doa. Zuek ze, ateraziateia korrikan, pasada zuen erritikan, ibiliziateia furgonetaren atzetik, tipi tapa, tipi tapa, izer ditan, edo orain dikez. Oain dikez balin badezu aurtengo korrikan parte hartu, bideo hau zuretzako da. Korrikaz balin bada zure herritik edo ingurutik pasatzen, baina parte hartu nahi dezu, eta ez dakizu oraindik nora jun korrika egitea, entzun gomendio hauek. Korrikan parte hartzen duen jendea bi multzo nagusitan kokatuko nuke. Batetikan korrika gutxi xamar egiten duen jendea, baina bueno, korrikan bai parte hartu nahi duna eta ordu metro batzuk bada ere korrika egiteko gogoa daukana. Eta beste multzo batean korrikalari kasi profesional hoiek, kilometro bakarrarekin ezer egiten ez dutenak, behobia hasi berrientzat dala uste duten guzti hoiek. Bi talde hoiek banatuta, bakoitzari gomendio batzuk emango dizkizuet korrika egiteko lekuak aukeratzeko aukerak eta egiteko garaian hiru elementu hartuko ditugu kontutan. Nun, noiz eta musika. Gomendioak ematen hasteko lehenengo aipatu deten taldearekin hasiko naiz. Iriguneak. Irigunetan jende pila bat biltzen da. Zu hasi zaitezke justu furgonetaren atzetik korrika eta erritmo oso motelean junda ere, hainbeste jende dijoa, bukaera daño iriste zeanean, ematen dula pila bat egin dezula, baina zu poliki poliki juntzea. Hori bai, ezagutu terrenoa, ez jun altuntun begiratu oso ondo nundik pasatzen den, ze kaletatik ibiltzen den, eta aldapak dauden kasuetan fijatu korrikaren norantzkoan. Oso diferentea baita aldapa bera bat edo aldapa gora bat. Egunez, beti. Gaueko iuntasuna aprobetsatzen dute beti erritmoa bizitzeko. Eguna segurukoa da, eta gaina jende gehiago ibiltzeko probabilitatea dago egunez baldin bada aukera baldin badaukazu, igual furgoneteroekin hitz egin dezakezu, zuk aukeratu duzun musika furgonetan ere jar dezaten, USB txiki batean eman da. Baina egia da, irigune bat aukeratu baldin badezu korrika egiteko, probabilitate gutxi gon daitezkela, jende asko badagolako eta bueno, ba, denak hasiko ba berdina egiten furgonetero gaixoak erotuko genituzkelako. Zein da alternativa? Zuk zure musika eramatea. MP2 baten, mobilen, e, wallmanen, nahi dezun lekun. Dismana ez, dismanak korri egitean ez du ondo funtzionatzen. Eta ondo aukeratu entzungo dezun musika, motibatuko zaituzen abestiak aukeratu. Korrikak badauzka abesti batzuk oso motivanteak dianak, nire aurreko bideoan aipatu nizkizuen. Ez sartu inola ere, erritmoa mantentzeko balio ez dizuten kanta motelak. Hoiek debekatuta. Komodin moduan beti geratzen zaizu korrikaren bukaerara, iruñara, juteko aukera. Han ere jende pila bat elkartuko da, eta ja bukaera denez ez dago erritmo azkarra emateko inolako arrazoiik, beraz, mantxo eta giro alaiean izango da dena. Bigarren taldekoa baldin bazea eta korrikan parte hartu nahi baldin badezu benetan korrika egiteko eta zuk daukazun gaitasun guzti hori erakusteko, hemen gomendioak. Artu Euskal Herriko mapa demografikoa. Begiratu korrika zelekutatikan pasatzen den, eta ikusi populazio dentsitate gutxien daukaten lekuak zein diran. Hoiek interesatzen zaizkizu, jende gutxi behar dezu zuk korrika ondo eta lasai egiteko. Gune horiek lokalizatuta dituzunean begiratu terrena nolakoa dan. Kasu honetan aldapak bai interesatzen zaizkigu, eta goranzkoa baldin bada askozobe, askozore askoz epikoagoa izango da. Eta plus moduan eguraldi iragarpena ere begiratu dezakezu. Eguraldi txarra baldin bada asko zobe eta elurra baldin bada ja gauez, noski. Oera joateko beranduegi, baina esnatzeko goizegidan orduren batean. Iruterdiak, erdiak, lauak, inguru hortan. Ordu hortan hasten baldin bazea, egun sentira arte aguantatuko duzu gutxienez. Eta imaginatu, egun sentiarekin batera jende guztiak txaloka hartzen zaitiula korrikan zaude, ezinbestekoa izango da furgonetatik korrikakoa bestiak entzutea eh, furgoneteroen ika, ika, ika, hemen da, tor korrika, edo tipi, tapa, tipi, tapa, korrika. Baina, bueno, zuk ere zure karpentxo egin nahi balin badezu, askoz ere momentu epikoagoak bizitzeko, USB txo batean prestatu abesti batzuk eta emaiozu furgoneteroari. Zure bakarri baldin bazaude korrika egiten, seguru jarriko dizkizula. bueno, ba, hauexek izan dian gomendioak, simpleak, baino eraginkorrak nik uste. Praktikan jartzen balin badituzue, esaia zue, aber zer moduz ateratzen zaizuen. Eta bueno, esan bezala edizio hontan jakorrik egin baldin badituzue, urrengorako baliatu hitzak gomendioak. Ba, hauexe da dena, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta urrengor arte. Aio!